gostoso, bozuco, hein, gajo. Mano, lobster, vocês são fortes. <laughs> oh my god. Não, é minha. Oh, oh. Oi, bem, Ah! es skatījos jau šortus. Nu, viņš skatījās šortu, viņam nesanāca. Uzmanīgi. Jā. <laughs> Jā, <laughs> ir, ir, ir. Wow, es nesaprotu, kā tie dažreiz vienā <laughs> oh no! November, come Yes, here! where? stay, stay, stay! stay. you? open. Where is No, no, you, you two, If you jump Wait. one more time, one more time you jump, I kill you, I kill you, okay? No! <laughs> Oh my god, come here guys, it's dead, November, do you remember? <laughs> Hello, November. Hello, November. I'm a murderer. I'm making my barricade for you. Get out of me. Oh my god! You boy, I saw you. I saw that boy. What? what? <laughs> but it's not it's damage. <laughs> Tur uz kalniņu pārceļam ir jā. O, oh, granāta! Uzmanīgi! Augšā! Oh, es izdzīju! Nē! Skrien augšā, skrien augšā! <laughs> Yep, there's līdzi, dejte līdzi. Skaties, Marek, Marek, Marek, kā tu dzīves esi pats. oh, headshot round. Oh. Pagaidi, tagad. Ko tā? Bak bak bak bak bak bak. Bak arasını sen ver. Sipider sipider. Kasta notiek. Šis vienkārši interesants moments. Es nezinu, kas ir interneta noteikti, laikam lietas sabojāja visu internetu ar postu. Saulja vārā tagad ir, bet nu, tas jau sabojāja ārā. Visu to tur uzzemes. O, sabojā, nevar vēl vairs tagad. Rekos. Karambe. Triple? <gasps> Triple! <gasps> Quad kill! Oh my <laughs> god! เออเออเออเออเออสลบโอเคTātad. Er um, tie er sniperi šaujas mums, tie er sniperi būs uz mums, tie sniperi būs uz mums, noteikti. Es jau redzu. Noleca! Viņš izdzīvos! Viņš nositās. Viņš jau... Ai, viņš nositās. Viņš nositās, redzēji. Ko viņš oh. darīja? Nā, nā, nā. Bēdīgs tas.